twongeye kubasuhuza bene Data ngo ubuntu n'amahoro ntibibane namwe muri Yesu Kristo tugeze mu mwanya mwiza handitswe ngo aho tugiye kurebera hamwe itangiriro igice cyaho cya cumi n'icyenda turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa makumyabiri na gatandatu reka duca akabogi twibaze niba kubaho kwaca rimanuka mwari ujenda witejenja kandi na chinu witaho mese wibaza kubugingo bwawe nibara mahoro mm, wahindu inzira hakibona ko buca kandi bukira buca buca nayandi mwana wa data wabonye ibintu wabyoroheje kandi ishyamba atari ryeru menye iherezo ishamba ryabyaye ryihungira nyamuneka soka sodomu irarimbutse ubucaka ndibubwira bucabuca nayandi mwana wa data ngo mbona ibintu wabyoroheje kandi ishamba atari ryeru wamenye iherezo ishyamba ryabyaye igihunyira nyamuneka sohoka sodomu irarimbutse nimutyo dusenge data wera imana igira neza kandi imana ishobora byose urakoze cyane utegereje muri uno mwanya mwiza none turakuraritse ngo uzubane natwe twiyoborere mu ijambo ryawe umwuka wera atwifashirize wowe utuyobore kuri buri jambo ryose tugiye kumva kandi ikirutaho utubashe kumvira ibyo uvuga mu byanditswe byawe byera mu izina rya yesu amen witwara rwose nkaho bugufi na mbugira sosiyete y'abantu benshi bose barakurambiwe mbese wibuka ko imibiri dufite ari mizanyo tsamarere ukirana ko buca kandi bukira buca buca nayandi mana wadata wabona ibintu wabyoroheje kandi ishyamba atari ryeru wamenye iherezo ishyamba ryabyaye igihunyira nyamuneka soka sodomu irarimbutse bucyakandibukira bucyabucyaneye ndi mwana wa data ngo ibintu wabyoroheje kandi ishyamba atari ryeru wamenye iherezo ishyamba ryabyaye igihunyira nyamuneka soka sodomu irarimbutse abamarayika bagera i sodomu abaho babagirira nabi ni mu itangira cumi n'icyenda duhereye ku murongo wa mbere ba bamarayika bombi bagera i sodomu nimugoroba loti yari yicaye mu marembo y'i sodomu nuko loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire yikubita hasi yubamye ubwo rero ijoro rya nyuma rya sodomu ryari ryegereje igicu cyo guhora cyari cyamaze kubudika hejuru y'uwo mujyi ariko abantu ntibabimenye. Igihe abamarayika bari bageze hafi bafite ubutumwa bwo kurimbura, abantu bari bahugiye mu butunzi no kwinezeza kandi umunsi uheruka babonaga umeze nk'indi yose yazaga igahita. Uwo mugoroba wari unejeje kandi urangwamo umutekano, ikirere cy'ubwiza butagira akagero cyavirwaga n'imirasire y'izuba ryarengaga. Amahumbezi meza y'umugoroba yatumaga abantu bava mu ngo zabo ndetse n'abashaka umunezero bakajya hirya no hino bagamije kwinezeza kuri iyo saha nk'uko tubona mu gitabo cyakwambaye n'abahanuzi paji y'ijana mu kabwibwi nibwo babonye abashyitsi babiri bazaga begera hafi y'amarembo y'umurwa basaga nk'abagenzi baje gusaba icumbi muri uwo murwa nta n'umwe washoboye gushishoza ngo amenye ko abo bagenzi biyoroheje bari baturutse kure ari intumwa zikomeye zije guca iteka ry'Imana kandi abo bantu benshi batagira icyo bitayeho ntibigeze barota na gato yuko uburyo bari bwitware imbere y'izo ntumwa zivuye mu ijuru iryo joro buri bageze ku iherezo ry’ibi byabo abe byarimbuye umurwa wabo w'ubwibone ariko hari umugabo umwe wagiriye abo banyamahanga impuhwe maze abararikira kuza mu rugo iwe loti ntiyari azi neza imico yabo ariko yari asanganywe ikinyabupfura no kwakira abashyitsi neza ibyo byari bimwe mu biranga idini ye kandi bikaba ibyigisho yararigiye kuri aburahamu iyo ataba yarimenyereje umutima w'ugira neza aba yarasigaye muri sodomu akarimburanwa n'abayirimo ingo nyinshi igihe zikinga imiryango zidacumbikira abashyitsi zikingirana intumwa y'imana yari ibazaniye imigisha ibyiringiro n'amahoro ni muri cya gitabo cyakwambere n'abahanuzi paji y'ijana igikorwa cyose mu buzima uko cyaba gito kose kigira ingaruka nziza cyangwa mbi ubudahemuka cyangwa kwirengagiza inshingano zigaragara ko ari nto cyane bishobora kugururira imigisha ikomeye mu mibereho cyangwa ibyago bikomeye utuntu duto nitwo tugerageza imico mbonera imirimo ya buri munsi yo kwitanga itarimo uburyarya, ikoranywe umunezero n'umutima ushaka, itera Imana kumwenyura. Ntitugomba kubaho ku bwacu, ahubwo tubereyeho abandi, kandi kwibagirwa gushyira imbere abandi n'umutima utabara, ni byo gusa byadushoboza kugira imibereho y'umugisha. Uko twakwita ku bantu byaba byoroheje uko tububashye bigera kure cyane bikazanira imibereho kunezerwa, kandi kutita kuri ibi nabyo bigaragaza ubugome bw'ikiremwamuntu nk'uko tubibona mu bakurambere n'abahanuzi paji y'ijana, naho mu itangiro cumi n'icyenda ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu haragira hati arababwira ati ndabinginze ba databuja mwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke mwoge ibirenge ejo muzazinduke mugende baramusubiza bati oya turarara mu nzira buke arabahata bagiwe binjira mu nzu ye abatekera ibyo kurya yotsa imitsima idasembuwe bararya abonye uburyo abashyitsi bakirwaga nabi i sodomu ruti yabigize imwe mu nshingano ze zo kubarinda bakinjira akabakirira iwe mu rugo rwe yari yicaye ku irembo ubwo abo bagenzi bazaga bamugana akibabona ahagurukira kubasanganira maze arabapfukamira yicishije bugufi arababwira ati ndabinginze ba databuja nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu bashaka kwanga baravuga bati oya turerarira hanze bari bagamije ibintu bibiri ubwo bamusubizaga batyo kugerageza ukuri kwa roti, no kwerekana ko ntacyo bari bazi cyerekeye imico y'abantu b'i Sodomu, nk'aho babonaga ko ntacyo bashobora kuba babaye bagumye mu nzira nijoro. Igisubizo cyabo cyatumye ruti arushaho kwiyemeza kugumana n'abo bantu ngo badasakizwa n'abagizi ba nabi. Yakomeje kubinginga kugeza ubwo bemeye bajyana nawe mu rugo. Amakombe n'abahanuzi paji y'ijana rimwe. namwe itangira cumi n'icyenda ku murongo wa kane n'uwa gatanu haragira hati batararyama abagabo muri uwo mudugudu sodomu baguta iyo nzu abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo bahamagara uruti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri ijoro barihe basohore turyamane nabo yari yiringiye guhisha umugambi we abantu b'inzererezi b'i sodomu ubwo yari akiri ku marembo y'umujyi kugira ngo yinjize abo bashyitsi mu nzu iwe abanyujije mu nzira yo ariko gushidikanya kwabo no kuzarira hamwe no gukomeza kubinginga byatumye abantu bababona barabitegereza maze batararyama haza abantu benshi byigomeke bagota iyo nzu bari itsinda rinini abasore n'abagabo bakuru bitwaye kimwe bose bameze nk'abagurumana umuriro w'irari ribi cyane Mu gihe abo bashyitsi bari bamaze kubaririza ibyerekeye imico y'uwo murwa kandi ruti amaze kubihanangiriza ngo be gusohoka ngo bajye hanze muri iryo joro, bagiye kumva bumva urusaku rw'ibyo byigomeke bisaba Loti ngo abyoherereze hanze abo bashyitsi nk'uko biri mu makombe n'abanuzi paji y'ijana n'imwe naho mu itangiriro cumi n'icyenda ku murongo wa gatandatu kugeza kwa cumi na kane haragira hati Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo ndabasohora mubagire ibyo mushaka byose gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye baramusubiza bati have tubise bati uru rugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza turakugirira inabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi basunika ruti cyane begera urugi kurumena maze b'abagabo basingiza roti amaboko bamwinjiza mu nzu bakinga urugi batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu abato n'abakuru birushya bashaka urugi b'abagabo babaza ruti bati hari abandi bantu ufite umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu bose bakuremo tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'uwiteka akadutuma kuharimbura loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu kuko uwiteka agiye kurimbura umudugudu ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino loti yamenye ko naramuka abashotoye bashobora kumena bakinjira mu nzu ye maze ajya hanze kugira ngo abinginge maze aravuga ati bene data ndabinginze ntimukore iryo shyano ringana rityo yakoresheje bene data ashaka kuvuga abaturanyi be yizeye ko bamwumvira maze bakagira isoni z'uwo mugambi mubi bari bafite ibiri mpamvu amagambo yabaye nk'usutse amavuta mu muriro umujinya wabo wahindutse nk'umuraba uhorera, bakwengeroti nk'aho abaciriyeho iteka, ndetse bamutera ubwoba ko bashaka kumugirira nabi kuruta ko bifuzaga kugenzereza abo bashyitsi. Baramuhutaza bashaka gusingira urugi, kandi bajyaga kumutanyaguza iyo abamarayika b'Imana batabamukiza. Izo ntumwa ziturutse mu ijuru zisingira Loti zimwinjiza mu nzu maze zikinga urugi ibyakurikiyeho byerekanaga abashyitsi yari acumbikiye abo ari bo bateza ubuhumyi b’abantu bari bagose inzu ari abasore n'abasaza ntibashobora kubona umuryango iyo badafatwa n'ubuhumyi bwikubye incuro ebyiri kandi ngo bagende imitima yinangiye igihano Imana yari ibahaye cyajyaga gutuma batinya, maze bakazibukira ibibi bakoraga. Iryo joro rya nyuma nta byaha bikabije byariranze bihwanye nk'ibyaranze amajoro menshi yaribanjirije, ariko imbabazi basuzuguye igihe kirekire noneho zari zirangiye. abaturage ba sodomu bari bageze aho imana itakibasha kubihanganira bari ku rugabano rwo kwihangana kw'imana n'umujinya wayo umuriro wo guhora kw'imana wendaga gukongezwa muri icyo kibaya cy'isidimu nk'uko biri mu bakwambaye n'abantuzi paje y'ijana n'imwe abanyasodomu barenze urugabano rw'imbabazi kandi nta wundi mucyo bongeye guhabwa ubaburira ibyerekeye kurimbuka kwabo mbese iyo umuburo wahuranya iyo midugudu yo mu kibaya ndetse bakabwirwa ibigiye kubaho ninde muri bo kuwizera ntibari kwakira ubutumwa kandi imana yari ibizi kuruta abakwe ba rodi nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa bibiliya volume ya mbere paje y'igihumbi na mirongo icyenda na gatatu mbese mwebwe iyo mwitegereje mubona iyi si yacu ibiri kuyikorerwamo ari byo kwihanganirwa Abamarayika bahishuriye ruti umugambi w'urugendo rwabo. Tugiye kurimbura aha hantu ko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka, kandi Uwiteka yadutumye kuharimbura. Abo bashyitsi Loti yaragerageje kurwanaho, noneho nibo bamusezeranyije kumurinda, kandi bagakiza ab'umuryango we bose bagombaga guhungana bakava muri uwo mudugudu w'inkozi z'ibibi. icyo gitero cyari cyasubiranyemo kirananirwa maze kiragenda nuko loti arasohoka ajya kuburira abana be abasubirira mu magambo yabwiwe n'abamarayika ati nimuhaguruke muve aha hantu kuko uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu ariko babaye nk'abamukwena barisekeye bavuga ko ngo afite ubwoba budafite aho bushingiye abakobwa be bari barahinduwe n'abagabo babo babonaga aho hantu habamereye neza bihagije nta kimenyetso kigaragaza ibyo byago babonaga ibintu byose byari biri kuri gahunda nk'uko bisanzwe bari bafite ubutunzi bwinshi cyane kandi ntibashoboraga kwemera ko sodomu nziza cyane ibasha kurimburwa nk'uko biri mu kwambere n'abahanuzi paje y'ijana na kabiri Loti yasubiye imuhira afite agahinda maze abatekereza uko bamunaniye nuko bamarayika bamubwira guhagurukana umudugudu n'umugore we n'abakobwa be babiri bari bakiri iwe ariko roti arazarira nubwo yahangayikishwaga n'ibikorwa by'ubugome byahakorerwaga buri munsi ntiyari neza ibiteye isoni byakorerwaga muri uwo mudugudu mubi ntamenye neza ko byari ngombwa yuko imana ihaciraho iteka kugira ngo ikureho icyaha bamwe mu bana be bagumye isodomo maze umugore we yanga kugenda batajyanye igitekerezo cyo gusiga abo yakundaga cyane muri iyi si gisa nkaho kigiye kumucogoza byari bikomeye gusiga urugo rwe rwari rumeze neza cyane n'ubutunzi bwe bwose yari yarakoreye mu mibereho ye yose maze akagenda akaba inzererezi itagize icyo ifite ateshejwe ubwenge n'agahinda abunze umutima ashaka kugaruka ariko iyo abamarayika batahaba bose bajyaga kurembukira isodomu nuko izo ntumwa zari zivuye mu ijoro zibafata amaboko we n'umugore we n'abakobwa be babiri zibasohora mu mudugudu nk'uko tubibona mwakwambere n'abanuzi paje y'ijana na kabiri icyabaje ni uko muri iki gihe hari abantu bakomeje kuzarira isi ikaba ikomeje kubaryohera ibyo kwihana ntibabikozwe. Ntabwo umujinya w'Imana uvuga ko uzagera ku banyabyaha batihana bitewe gusa n'ibyaha bakoze, ahubwo ni uko iyo bahamagariwe kwihana bahitamo gukomeza kwinangira, bagakomeza gukora ibyaha bakoraga kera basuzugura umucyo bahawe. Nk'uko byakozwe n'intumwa paje ya mirongo itandatu na kabiri. Mwihane imbere y'Imana ibikorwa mwakoze ahahise. ko tubisoma mu rugo rwa gikristo paje ya magana atatu mirongo ine na gatatu imana ntitureka ku mpamvu z'ibyaha byacu tubasha gucumura tukababaza umwuka wayo ariko iyo twihannye tukayisanga dufite imitima ishenjaguritse ntizadushora inshushu hariho inkomyi zikwiriye gukurwaho twagize ibitekerezo bibi duhugiramo kandi twagize ubwibone no kwiyemera no kurakara no kwivovota ibyo byose bidutandukanya n'imana ibyaha bikwiriye kwicuzwa mu mutima hakwiriye gushora imizi y'ibikorwa by'ineza abafite intege nkeya n'abacogora bashobora guhinduka abagabo bakomeye b'imana kandi bagakorera shebuja umurimo w'icyubahiro ariko bakwiriye guhora bahagaze ahirengeye, ntibakwiriye kureshywa n'impamvu zo kwikunda nk'uko biri mu gitabo cyitwa inama zigize itorero paje ya mirongo itanu na gatandatu uwiteka ntazahera ko azibukira inkozi z'ibibi zose ngo zigerweho n'ibyago cyangwa ngo arimbure amahanga yose ahubwo azahana imijyi n'ahantu hose hatumye abantu batsindwa ku rugamba bakishyira amaboko y'ingabo za satani ibyago zibasira imijyi y'amahanga yose ariko imana ntizabigirizaho nkana kuko muri yo hazaba hakira abaturage batangiye kwisubiraho bakihana ibibi bakoraga ibyo bizatuma abantu bahonoka umujinya udasanzwe uzasuka ku isi ku munsi w'uburakari bw'uwiteka nk'uko biri mu gitabo cyitwa ivugabutumwa paje ya makumyabiri na karindwi nubwo tutabasha kureba umwuka w'imana tuzi ko abantu bapfiriye mu bicumuro n'ibyaha batsindwa mu mitima yabo kandi bagahinduka bitewe n'imikorere y'umwuka wera abapfapfa n'abayobagurika bahinduka abantu badakebakeba abinangiraga imitima bihana ibyaha byabo kandi abatizeraga imana bakayiringira abakinnyi b'urusimbi abasinzi n'abahehesi bahinduka abantu bahamye birinda muri byose kandi bimbonera ibyigomeke n'intakurwa ku izima bahinduka neza kandi bagasa na Kristo. Iyo tubonye izo mpinduka mu mico y'abantu, tumenya bidashidikanya ko imbaraga y'Imana ihindura imitima yahinduye uwo muntu wese uko yakabaye. Nk'uko biboneka mu Rwibutso rw'Integuza ku wa gatanu Gicurasi mu cya magana inani na mirongo icyenda na gatandatu. itangiriro cumi n'icyenda umurongo wa cumi na gatanu kugeza ku wa cumi na karindwi haragira hati nuko bukeye mu gitondo babamarayika batera ruti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n’abakobwa bakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu maze azaririye abo bagafata ukuboko kwe n'uk'umugore we n'ay'abakobwa be bombi uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya hungira ku musozi utarimbuka abamarayika babasize aho maze bagaruka i kurangiza umurimo wo kurimbura uwo aburahamu yari yarasenze yari hafi ya loti mu midugudu yose y'icyo kibaya ndetse n'abantu cumi bakiranuka ntibari bahabonetse ariko ubwo gusubiza amasengesho y'umukurambere aburahamu umuntu umwe wuhaga imana yaruwe muri iryo rimbukiro itegeko ryatanganywe imbaraga iteye ubwoba hunga udapfa nturebe inyuma kandi ntutinde utarangiza iki kibaya hongera ku musozi kugira ngo udashya gushidikanya cyangwa kuzarira byari bibi cyane kureba gato uwo mudugudu gutinda umwanya muto kwicuza igitumye isiga urugo rwiza nk'urwo byajyaga kubaviramo urupfu umujinya w'iteka ry'imana wari utegereje gusa ko izo mezamajyo zibanza zigahunga nk'uko biri mu bakurambere n'abahanuzi paje y'ijana na kabiri Loti yagushijwe ikinya n'icyago gikomeye cyari kigiye kumubaho yananiwe gutekereza neza ku ko gutekereza ko agiye kureka ibintu byose yararoronyeye mu isi nk'uko tubibona mu rwibutso ruri guhuza kwa cumi na kane ugushyingo mu cya magana inani na mirongo inani na kabiri naho mu itangiriro cumi n'icyenda ku murongo wa cumi n'umunani kugeza makumyabiri na gatanu haragira hati ruti arababwira ati bye kuba bityo umwami ndakwinginze dore umugaragu wawe nkugireho umugisha kandi ugwize imbabazi zawe ungiriye ubwo ukirije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe uriya mudugudu ni wo uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire nturara ko ari muto aramusubiza ati ku byo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo iki cyatumye umudugudu witwa sowari Ruti agera i sowari izuba rirashe maze uwiteka agusha kuri sodomu n'igomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijoro atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka ariko ruti ashobewe kandi afite ubwoba bwinshi abinginga ababwira ko atabashije gukora ibyo ategetswe kugira ngo ibyo bibi bitamugeraho maze agapfa. Kubwo gutura muri uwo mudugudu wari wuzuyemo gukiranirwa hagati y'abatizera, kwizera kwe kwari kwaragabanutse. Umwami w'ijuru ari ku ruhande rwe, ariko atakambira gukiza ubugingo bwe nk'aho Imana yaragaragaje uburinzi n'urukundo bimeze gutyo itari gikomeje kumurinda. Yari akwiriye kwirundurira wese mu maboko y'iyo ntumwa y'Imana akegurira ubushake n'ubugingo bye mu biganza by'Uwiteka, atarinze gushidikanya cyangwa kubaza, ariko nk'uko abandi bose bajya bigenza yagerageje kwicurira imigambi. Dore uriya mudugudu ni wo uri bugufi bwo guhungirwaho, kandi ni muto, reka nywuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Uwo mudugudu ashaka guhungiramo wari Bera, nyuma uza kwitwa Sowari. Sowari ni hari kure y'i Sodomu, kandi naho hari huzuye ubugizi bwa nabi bityo hagombaga kurimbuka ariko loti asaba yuko ho harokoka kuko cyari ikintu gito yari asabye maze icyifuzo cye kirumvirwa uwiteka amwijeje atya ati dore ku byo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze mbega ukuntu imbabazi imana igirira ibiremwa byahabye zitagira akagero biri makumyabiri n'abantu paje y'ijana na kabiri naho mu itangiriro cumi n'icyenda ku murongo wa makumyabiri na gatandatu haragira hati ariko mukaruti arakebuka areba inyuma amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu yongera kubwirwa kugira bwangu kuko umujinya wari ugiye gutera ariko ugomba gutinda akanya gato ariko umwe mu mpunzi arahindukira areba uwo mudugudu urimbuka maze ahinduka urwibutso rw'iteka ry'imana Iyo Loti ubwe atagaragaza gushidikanya kumvira imiburo y'abamarayika, maze agahita ahungira ku misozi nta jambo na rimwe avuze ry'urwitwazo, n'umugore we yajyaga kurokoka. Urugero rwa Loti rwajyaga kumukiza icyaha cyamuhitanye. Ariko kuzarira kwa roti kwatumye nawe we ajenjeka ijambo ry'imiburo y'Imana. Nubwo ku mubiri yari mu kibaya, ariko umutima we wari wasigaye i maze arimbukana nayo. yigometse ku Mana kuko iteka ryari ryacirwaga ku bintu bye n'abana be bari barimbutse. Nyamara kuko nyamara nubwo yari agize amahirwe yo kuvanwa mu mudugudu w'irimbukiro, yumvise ahanwe bikomeye kuko ubutunzi bwose yari yarakoreye imyaka n'imyaka yagombaga kubureka bukarimburwa. Aho gushimira Imana byimazeyo ko arokotse, ahubwo yihaye kureba inyuma yifuza kuba nk'abirengagije imiburo y'Imana. Icyaha cye cyamweretse ko atari akwiriye ubugingo kuko atiyumvagamo ko bukwiriye kurokoka nk'uko biri mu bakwambere n'abahanuzi paje y'ijana na gatatu. Mbese aho wowe ntawe werekana ko uri umukristo ariko umutima wawe waratwawe n'iby'isi? Dukwiriye kwitondera uburyo dufata uko twishakiye ubuntu bw'Imana yaduteganyirije ku bw'agakiza kacu. Hari abakristo bavuga ngo sinitaye gukizwa keretse mugenzi wanjye n'abana banjye bakijijwe. Bumva ko ijuru ritaba ijuru aho bakunda cyane badahari. Ariko se abameze batyo baba yuko urukundo no kuba ku muremyi n'umukiza wabo ari byo bibahuza nawe mu buryo bukomeye? Mbese tuzanga umukiza wacu kuko inshuti zacu zamwanze? iryo rarika ry'imbabazi ni irya bose ariko se niba inshuti zacu zirengagije ukwinginga k'urukundo rw'umukiza mbese natwe tumutera umugongo gucungura umuntu birahenze kirisita yatanze ikiguzi kitagira akagero kugira ngo dukizwe kandi ntawe uzi agaciro kacyo uzasuzugura imbabazi z'imana ngo ni uko abandi bahisemo kubikora Kuba abandi batita ku byo ubabwira byari bikwiriye kurushaho kudukangurira kuyinambaho kugira ngo twubahe Imana ubwacu kandi tuyobore abo dushoboye bose ku kwemera urukundo rwayo. Nk'uko tubibona mu Abakurambere n'Abahanuzi paje y'ijana na gatatu. Izuba ryavuye ku isi ubwo Loti yageraga i imirasire y'izuba ya mu gitondo yasaga nk'aho yerekana uburumbuke n'amahoro gusa muri iyo midugudu n'icyo kibaya. urujya n'uruza ruratangira aho mudugudu. Abantu banyuranagamo mu nzira zitari zimwe, bashakisha imirimo cyangwa kwinezeza muri uwo munsi. Abakwe ba Loti bahinduye urw'amenyo ubwoba n'imiburo by'umusaza wagaragaraga nk'ufite ubwenge buke bunaniwe. Muri ako kanya batiteguye haza umuraba mwinshi wahindaga nk'inkuba mu kirere kitagira agacu. uwiteka agusha amazuku n'umuriro bivuye mu ijuru atsemba iyo migi n'abayituyemo bose n'ikibaya cyose n'ibimera byaho byose ingoro n'insengero amazu y'agaciro kanini imirima y'uburabyo n'imizabibu byose bitsembanwa n'abantu benshi binezezaga gusa ndetse akaba aribo bari baraye batutse intumwa z'imana umwotsi w'uko gushya wazamukaga umeze nk'itanura rinini cyane maze ikibaya cyiza cy'isidimu gihinduka umusaka, ahantu h'ikidaturwa kubera abantu b'ibihe byose, akabarore ko nta kabuza Imana izaciraho iteka uwica amategeko yayo. Nk'uko tubisoma mu gitabo cya Kwambere n'Abahanuzi paje y'ijana na gatatu. Umuriro wakongoye imidugudu muri icyo kibaya, yatanze umuburo muri iki gihe cyacu. Twigishwa isomo riteye ubwoba kandi rikomeye, rivuga ko niba imbabazi z'Imana zihanganira uwacumiye igihe kirekire, hari iherezo ry'uko umuntu atazakomeza gukora icyaha. Iyo iryo herezo rigeze, niho imbabazi zikurwaho maze guca imanza bigatangira. Nk'uko tubisoma mu Bakwambere n'Abahanuzi, paje y'ijana na kane. dusoreje aha ngaha handitswe ngo y'uyu munsi bene data tubashimiye uburyo mwabanye natwe kandi nanone twese hamwe twifatanyirije hamwe gusaba imbaraga mwuka wera ngo abe ariyo kudushorera kandi kirisito yesu adusobanurire ijambo rye uwiteka imana atubashe kuba maso no kugira imyiteguro ihamye ko kirisito ari bugufi kugaruka muri kino gihe giheruka nachinuna chinge chagukanga nyamara nyamusi azaza nukuri bizarangira mbesi igituro cyawe kuwo munsi abantu bazarira cyangwa bazirubutsa kugiye ko bucaka ndibubwira bucya bucya nayandi mwana wa data ubona ibintu wabyoroheje kandi ishyamba atari ryeru wamenye iherezo ishyamba ryabyaye igihunyira nyamuneka soka sodomu irarimbutse ko bucya kandi bukira bucya bucya n'ayandi mwana wa data mubona ibintu wabyoroheje kandi ishyamba atari ryeru amaherezo ishyamba rya byayigibunyira nyamuneka soka sodomu irarimbutse ko bucyaka ndibukira bucya bucya nayandi mwana wa data ngo mbone ibintu wabyoroheje kandi ishyamba atari ryeru wamenye iherezo ishyamba ryataye ry'ibunyira nyamuneka soka sodomu irayungutse ni uburyo dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana idukunda tugushimiye cyane ubuntu bwawe n'ineza yawe bidahwema kubana natwe dore ni wabanye natwe mu ijambo ryawe none uratuyoboye uratwifashirije utubashishe kugendera mu ijambo ryawe imiburo dukomoye ku kurimbuka kw'isodomu muri gomora utubashishe kuyizirikana idukingire imitego y'umwanzi satani kandi natwe utubashe kurushaho kunambaho mu izina rya yesu amen